यार ये तू फिर यार ये है यार मैं जब आया था तो मेरे तो पतलून नहीं नहीं उतरा रही मेरा डांस हो रहा है नहीं यार चलो ओ यार इसके जूता वो इंसान बन बैठा तो लोगों को नहीं वो कृषीर भाई कह रहे थे मैंने कहा मैंने कहा इतने पहले टटे शटे दबाए पहले उतार रहे थे ऊपर से उस्मान भाई निकले स्पीकर उठा के लगे मैं जो उस रात क्या मैंने कहा मैं जो मैं नंगा हूं मैं चीखे मारो मैं नंगा हूं दे लगा था स्पीकर चाहिए मुझे तो उसे कोई नजर नहीं आ रहा होगा ना साले में 200 बार के वाले ऊपर लगा होगा उधर आ इधर आओ इधर आओ दरमियान में आओ जल्दी से आ चलो उठो और नहीं आ बैठ जाता हूं मैं और इसको उठे बैठा हूँ ना अपनी जगह अलहाज अलहाज <laughs> अलहाज अलोमरा तो छुप भी नहीं सकते हाइड भी नहीं कर देखो भाई फजर फजर का टाइम होने वाला जल्दी करो अच्छा यार ओए में अच्छा नहीं नहीं नहीं ऑनेस्टली नोट यार नहीं मसला है कि साथ ऐसे सात सात भाई हो गए संजीव भाई हो गए लम and they don't know you तो उसको इंट्रोडक्शन तो- <laughs> <laughs> हाँ, से शुरू करते हैं चलो हम लोग देते हैं हाँ। देना थोड़ा सा ना हाँ। लेकिन इंट्रोडक्शन देना वीडियो का रेट नहीं जोर जोर से <laughs> क्या वीडियो का रेट नहीं बताना मेरा नाम साथ खान है कराची से और मैं लास्ट ग्रेजुएट तालिया तालिया मेरा प्रोफेशन वो आप फिर बताऊंगा फिर बताऊंगा आराम से बताएंगे ना संजेश कुमार और दादा पाकिस्तान से पाकिस्तान और मैं हिंदू पाकिस्तान से तुम तुम जी मेरा नाम रशीद बाबर और मैं भी रियाद से और ये वाली एक सेकंड ये मेरी बच्चों बोल जाओ यार यार यार कैटरपिलर वाला जूता था उसके मुंह बहुत बहुत महंगा पड़ जाएगा छोड़ दे लास्ट याद है सॉरी भाई पकड़ ले सॉरी यार चले भाई सॉरी चल मैं घर नहीं जा रहा यार हाजी बाद में करेंगे पूरा दूध दूध दूध पी ले दूध पी ले पूरा नाम काड़ा जोर मुझे सब जानते हैं मेरा नाम मास तो वासिक उस्मानी है मैं रियाद सऊदी अरब से मेरा पहला सेमेस्टर है अच्छा अच्छा मेजर क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैं पांच दिन क्लास के मुंह से देखा यार ये चिड़िया कौन सी बोल रही थी अच्छा अच्छा <laughs> जिस जिस सवाल पूछे वन बाय वन पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे सही प्रबंध पूछेंगे सवाल नहीं आ रहा सवाल आ रहा है सवाल आ रहा है खुरम भाई आपने 45 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है छठी क्लास शुरू लगा ना मैं तुम्हें बड़े लोग आएंगे कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना करो और उनकी बात नहीं सुननी यार सवाल कहा था आपको एडवाइस रेट में यार बोल सीरियस सवाल अभी सुनो बोलने अब अच्छा बोलने देना अभी तो बोलने देना यार बड़े ही बात कर रहे हैं इस फील्ड में बड़ा जो है ना बड़ा अच्छा चार्म है तो प्राइड भी तुम उसमें लोगे जब ग्रेजुएट हो जाओगे उसके रिवार्ड तो तुमने ये फील्ड क्यों चूज किया मेरा ये क्वेश्चन है ये गुड क्वेश्चन समथिंग तो चलो भाई मेरा भी एक सवाल तो अगर आपको हमसे मैथ 98 पास ना हो तो फिर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए बहुत अच्छा सवाल जवाब पे आते हैं जवाब मैथ 98 नहीं तो फिर मेरा नहीं <laughs> मैं सारी बातें वापस ले लेता <laughs> लेकिन नहीं नहीं प्लीज भाई आप यार एक सेकंड यार शक्ल देखते ही मैंने बता दिया था तुम अच्छा पहला दिन पहले भाई यार आपका मेजर क्या कहता लैंडिंग साले भाई पलटे हैं मेजर देखा कहता खुशी भी था हम यार वो निकल गए निकल गए कर रहा है लड़का निकल गए प्लीज झूठे उस दिन कह रहा था छह साल लगेंगे अच्छा <laughs> कितने साल लगेंगे ग्रेजुएट होने में कितने साल लगेंगे ग्रेजुएट होने में सर्किट वन और सर्किट टू का क्या सर्किट वन और सर्किट पांच लगेंगे <laughs> इंशाल्लाह कंट्रोल्स फेल करेगा और लड़के लड़के के छह लगेंगे <laughs> ये छठा साल आपका हुआ चलो सात सात एक सात दो बोलो बोलो तीन तेरह Exactly, exactly, exactly.